inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi nan dai muna a garin Port kuma ga faɗa fada ya barke inna lillahi nan ga abin da ke faruwa dai ga abin da ke faruwa ga shi ga abin da ya yi wasu abin sai addu'a ga shi dai abin ya yi wasu ga shi nan allah taimaka mana mun kowar yan biya tsara gaba daya ga shi nan

E şey dağılmam. I'm gonna shake you. I wanna shake it. ana tare da wannan miya ko mutane biya fara amma Allah taimaka mana mun kora su mun kora su ko ina yanzu za mu koma mu mu ƙara gida saboda wannan ya zama yaƙi kuma ya zama faɗan addini yanzu sun daina yi ma da police duk wani bahaushe suke so su yi da shi ko in ce duk wani musulmi don haka ya kamata gwamnati ta duba waɗannan abubuwan da muke ciki muna cikin wani hali idan gwamnati ba ta motsa ba ko ta wani abu gaskiya nonon najeriya din ga alama za ta samu matsala don haka a duba don allah a duba

zo mana Allah ah. eh kana abin nan gaba daya ko ka iya bari nan wushi skata badi dan uwa to kan ya nan gode mai ba buwa ya so dan uwa na kan ya ne eh bi sabiri la guya mun da ke mutane mana za mu je mu gana ka ce uwa mu je mu bari Idan ka taɓa wannan abin mana. gashi dai nan har yanzu muna cikin rigimar duk wannan daga ga su wasu ɗaya daga cikinsu